राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा कुनै भिन्नता नरहेको बताएका छन् शुक्रबार प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको शपथ लिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रचण्ड र ओली उस्तै रहेको बताएका हुन् सञ्चारकर्मीले लामिछानेलाई छानेलाई तपाईँ तुलनात्मक रूपमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नजिक देखिनुहुन्छ नि के हो भनेर प्रश्न गरेका थिए जवाफमा लामिछानेले ओली र प्रचण्डलाई आफूले फरक नदेखेको बताउँदै पुराना पार्टीका प्राय नेताहरूको सोच उस्तै रहेको बताएका हुन् उनले एमालेसँग रासोपा नजिक भनेर गलत भाष्य बनाइएको दावी गरे उनले भने यदि त्यस्तो कोही कसैले भन्छ भने म त्यो कुराको खण्डन गर्छु आफूहरू एजेन्डाका आधारमा कोहीसँग नजिक या टाढा रहने तर व्यक्तिलाई आधार मानेर कसैलाई आफूले नजिक या टाढाको व्यवहार नगर्ने उनको भनाइ थियो एमालेसँग रासोपा नजिक भएको हो भनेर सञ्चारकर्मीले राखेको प्रश्नमा उनले थप भने यदि त्यस्तो भएको हुन्थ्यो भने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा हामी एमालेका उम्मेद्वारलाई समर्थन गरिहाल्थ्यौँ नि हामीले त्यतिबेला गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई समर्थन गऱ्यौँ लामिछानेले त्यो प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उपराष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भ पनि उल्लेख गरे उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा आफूहरूले खेलेको भूमिका सम्झना आग्रह गर्दै उनले त्यसैबाट यी प्रश्नहरूको जवाफ निस्कने बताए अघिल्लो पटक सर्वोच्चको आदेशसँगै लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गैर सांसद भए पनि लामिछानेलाई छ महिनासम्म गृहमन्त्री बनाउँदा फरक नपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिएको खबर सार्वजनिक भएपछि लामिछानेलाई ओलीले माया गर्ने गरेको राजनैतिक वृत्तमा चर्चा थियो तर त्यो सन्दर्भ फरक भएको भन्दै रासोपा नेताहरूले आफूहरू कुनै दलसँग नजिक या टाढा नर रहेको बताउँदै आएका छन् एमाले माओवादी काङ्ग्रेस लगायतका दलहरू एउटै ड्याङका रहेको रासपा नेताहरूको भनाइ छ ती दलका नेताहरू ठिक भएको भए आफूहरू राजनीतिमा आउनुपर्ने बाध्यता नै नहुने उनीहरूको तर्क छ यसैबीच चेतोन दुईबाट रवि लामिछाने सांसद पदमा निर्वाचित भएपछि ओलीले लामिछानेलाई सबैभन्दा पहिले बधाई दिने अपेक्षा गरिएका बेला प्रचण्डले ओलीलाई उछिनेका छन् सांसद निर्वाचित भएपछि प्रचण्डले लामिछानेलाई फोन नै गरेर बधाई दिएका हुन् आफूलाई प्रचण्डले फोन गरेर बधाई दिएको कुराको रासोपा सभापति रवि लामिछानेले पुष्टि गरे चितवनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका लामी छानेले शुक्रबार सांसद पदको शपथ लिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई फोन गरेर बधाई दिएको जानकारी दिए ओलीसँग रासोपा सभापति लामिछाने नजिक देखिएको भए प्रचण्डको भन्दा पहिले ओलीको फोन लामिछानेलाई जानुपर्ने तर्क राजनैतिक वृत्तमा चलेको छ रासपादेखि लिएर अन्य दलका नेता र केही राजनैतिक विश्लेषकले समेत यस्तो तर्क गरेका छन् ओलीले लामिछानेलाई फोन गरेको खबर सार्वजनिक नहुनु तर प्रधानमन्त्री दाहालले चाहिँ फोन नै गरेर बधाई दिनुलाई कतिपयले लामिछानेसँग प्रचण्ड नजिकिन खोजेको बताएका छन् भने कतिपयले नजिक भइसकेको बताएका छन् प्रचण्ड यसअघि नजिक नभएको भए पनि अब नजिक हुन हतारिएको केहीको विश्लेषण छ रासोपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी चितवनबाटै दिएपछि रवि लामिछानेसँग नजिकिन प्रचण्डलाई हतारो भएको उनीहरूको बुझाइ छ रासपाले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा संसदमा फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता प्रचण्डलाई आइलाग्ने भएका कारण पनि प्रचण्ड रवि लामिछानेसँग नजिकिन खोजेको केहीको बुझाइ छ रासपा सभापति रवि लामी छानेलाई समर्थन फिर्ता लिनबाट रोक्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फोन गरेको तर्क राजनैतिक वृत्तमा भइरहेका बेला माओवादीका नेताहरूले भने यसलाई सानो चित्त भएका मान्छेहरूको क्षुद्र टिप्पणी भनेका छन् निर्वाचित भएका सांसदलाई बधाई दिनु एउटा राजनीतिक संस्कार भएको बताउँदै उनीहरूले संस्कारहीनहरूले त्यसबारे अनेक अर्थ लगाएको दावी गरेका छन् जस्तो किसिमको गतिविधिहरू हामीले यसले हेर्दाखेरि सरकारमा जाने विषयमा त हामीले अहिले सोच्ने कुरा समर्थनमा के गर्ने भन्ने त्यसले गर्दा अब आज हामी समर्थन सकेसँगै अब हामी केन्द्रीय समितिको बैठकहरू बसेर यसलाई भएका छन् भएको छ त्यसलाई हामी भएन क्या भएन त छेकियो पुरै ठिकै अब ठिक छ त्यस्तो सरकारको मैले अगाडि पनि बताएको थिएँ चुनावी कुराकानीमा पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि आएको थियो कि हामीले आम नागरिकसँग भोट मागिरहँदा हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय र हामीलाई सबैभन्दा बढी आम नागरिकले भोट दिएको हामीलाई लागेको विषय भनेको मुलुकको भ्रष्टाचारको अन्त्यको विषय हो जसमा हामीले कुनै पनि कालखण्डमा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ भनेका थियौँ त्यो नै न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारले हटायो त्यो हाम्रो त्यसमा हाम्रो गम्भीरभन्दा किनभने मतदाताले हामीलाई केही थान मान्छेलाई संसदमा पठाएको होइन निश्चित एजेन्डा सहित पठाएको एउटा म्यान्डेट दिएर पठाएको त्यो जेका लागि हामीले जे जुन बाचा गरेर हामी आएका थियौँ त्यो बाचा नै भएको पनि राख्नुपर्ने अझ निर्मम हुनुपर्ने विषयलाई भएको पनि हटाएको कुरामा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ त्यसले गर्दा यसमा गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै अगाडि बढ्छौँ होइन मलाई बनाइदिन फोन गर्नुभएको थियो त्यो म यस्तो सुनेको थिएँ के हो भन्नुभयो भन्ने एउटा सासुसम्म राख्नुभएको थियो उहाँले त्यसमा कुनै थप त्यस बारेमा सरकार सम्बन्धी कुनै त्यस्तो भन्ने इच्छा फुट्टी भयो भने उहाँले मलाई बधाई दिनको लागि फोन गर्नुभयो त्यति मात्र नै धेरै समीक्षा रहेछ होला किनभने चुनावी दौरानमा जे जस्तो क्रियाकलापहरू भयो चुनावका बेलामा हेलिकप्टर लिएर गएर हामी दुवैको कन्फ्रेन्समा चाहिँ मन्त्री पदै बाँड्ने सम्भव एउटा क्रियाकलाप धेरै क्रिया धेरै समीक्षा गर्नुपर्छ होला अब त्यति मात्रै भएर त पुग्दैन होला धेरै समीक्षा गर्नुपर्छ हामी छलफल गर्छौँ अहिले तुरुन्तै तत्कालै म कुराहरूमा स्पष्ट पार्न अलिकति समय नहोला तर एकदमै धेरै सोच्नु पऱ्यो विचार गर्नु हामी अस्थिरता नहोस् भन्ने चाहन्छौँ एकदमै सहयोग मुलुकमा एउटा एउटा एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले मुलुकमा अस्थिरता नहोस् भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने छ तर अस्थिरता नहोस् भनिरहँदा सरकारले आफ्ना न्यूनतम आफूलाई समर्थनमा पाइरहनु पऱ्यो न्यूनतम एउटा ठाउँ राख्नुपर्ने त्यो ठाउँ राखेको छ कि छैन त्यो एउटा साँच्चै नै एउटा मूल्याङ्कन पुनर्मूल्याङ्कन र पुनरावलोकनको विषय बनेको हुनाले यसमा हामी संसद दल छलफल गरेर मात्र ए नानी तिमी अलिकति भयो त्यहाँ सेकियो सबै ए सिला सेकियो यस्तै किसिमको अस्थिरता रहने र एउटा गन्दीका लागि हुने भयो भने त्यसले डेलिभर गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसरी गन्तीको अभ्यास गर्नुको म पुग्दिनँ सम्भावनाहरू रहन्छन् होला तर त्यो सम्भावनाको खोजी चाहिँ हामी गर्दैनौँ स्वाभाविक रूपमा हामीले सोचे जस्तो हामीले परिकल्पना गरे जस्तो आफैले गर्न सक्ने वातावरण बन्यो भने बेग्लै कुरा होला जस्तो कि उदाहरणको लागि हामीले एकचोटि भनेका पनि थियौँ कि सबैजनालाई भाग लगाएर मन्त्रीमण्डल बनाउनु भन्दा ठिक छ तेह्रवटा मन्त्रीमण्डल मात्र बनाऊ रासोपाले मात्र सरकार बनाओस् अरूले समर्थन गरौँ त्यस्तो अवस्थामा सबैजना तयार भयो भने सकिन्छ गर्न सकिन्छ हामी डेलिभर गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा एउटा अवधारणा विभिन्न मध्ये एउटा आइडियामा डिस्कस गर्दा एउटा यस्तो अवधारणा हुन सक्ला त्यस्ता परिस्थितिहरू विशेष भयो र हामीले काम गर्न सक्ने वातावरण भयो अस्थिरता भएन भने त्यसमा छलफल गर्न त सकिएला तर अहिले हामी त्यो सम्भावनाको खोजी अथवा त्यो गेमतिर चाहिँ दौडेको चाहिँ छैन काङ्ग्रेससँग भन्दा एमालेसँगको गठबन्धनमा हुनुहुन्छ वा एमालेसँग भन्ने छ तपाईँको चाहिँ यसमा टिप्पणी के हो तपाईँ त्यसमा एमालेसँग अलि निकट रहेर जाने चाहनुहुन्छ यो कोसिसको अब मोर परिया छैन छैन त्यस्तो कुनै पनि त्यो एकदमै गलत भाष्य हो त्यो कहीँ रहेछ भने पनि म त्यसलाई एकदमै खण्डन पनि गर्न चाहन्छु त्यो गलत भाष्य हो हामी आफैसँग मात्र कम्फर्टेबल छौँ हाम्रो दृष्टिकोणमा अहिले भएका सबै राजनीतिक दलहरू लगभग सबै समान नै हामीले कुनै फरक देखेको छैन त्यसले गर्दाखेरि अब हिजो सरकारमा रहिरहँदाखेरि त्यस्तो किसिमको आक्षेप पनि आएको थियो अलिकति बढी एमालेसँग डाक्सियोटी भन्ने कुरा आएको थियो तर तपाईँलाई थाहा छ सबभन्दा पहिला मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने दल नै हाम्रो फेरि त्यसपछि हामीले एमाले अघि सारेका राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई भन्दा भनौँ न त्यतिखेर अहिले सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवारलाई भोट हाल्यो त्यस पछाडि पनि फेरि गएर सत्ता गठबन्धनमा हामी रहेनौँ हामीलाई चाहिँ संविधानको मर्म बमोजिम महिला उपराष्ट्रपति भइदियो हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुनाले हामीले जनमतलाई भोट हाल्यौँ त्यो एउटा भाष्य भनिएको मात्र हामी कोही कतै कसैसँग टाँसिने अथवा कोही कोहीप्रति सद्भाव सबैसँग छ एजेन्डाका आधारमा सहकार्य सबैसँग हुन सक्ला तर कुनै राजनीतिक दलप्रति हामी अलिकति सुधार भएको भन्ने चाहिँ सत्य होइन दिनमा यथास्थितिमा मन्त्रालय जाने भन्ने कुरा त विषय होइन धेरै कुरा मिल्नुपर्छ किनभने मुलुकको दुर्गामी विकासका लागि हितका लागि हेरेर अथवा स्थिरताका लागि हेरेर गर्नुपर्ने निर्णय सामान्य निर्णय होइन जुन ढङ्गले सरकार अगाडि बढेको छ यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दाखेरि त्यतातिर सम्भावना धेरै कम छ असाध्यै न्यून सम्भावनाको कुराहरू हो यो यद्यपि छलफलहरू गर्नुपर्ने अवस्था त रहन्छ नै रहन्छ हामी छलफल गरेर निर्णय त गर्छौँ तर तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको कुरा मन्त्रालय जाने अहिले जाने त्यो चाहिँ हाम्रो विषय होइन किन जाने त्यो महत्त्वपूर्ण हो जाने ठुलो कुरो चाहिँ होइन हस् धन्यवाद